السلام عليكم آه، معكم عبد الرحمن العتيبة وفي هذا الفيديو سأعرض عليكم أسيري وهي إضافة ل Siri Proxy تتيح ل Siri فهم عدة لغات لا تدعمها أبل ومن ضمنها اللغة العربية السلام عليكم كيف الحال؟ مرحبا. الإمكانيات غير محدودة مع سيري وهذا فقط عرض تجريبي ومن الممكن جدا التطوير على Siri لفهم والرد على جمل وكلمات أخرى بعدة لغات آه، لكون Siri مطروحة بشكل مفتوح المصدر آه، في النهاية شكرا لكم على المشاهدة والمزيد من المعلومات يرجى زيارة الروابط الموجودة في الوصف شكرا جزيلا